Alors, dans cet exercice, on nous propose de résoudre l'équation suivante. 7x moins 6 égale 4 moins 3x. Résoudre une équation, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement trouver pour quelle valeur de x cette égalité va être vraie. C'est-à-dire qu'à la fin de cet exercice, on va avoir une valeur de x, je ne sais pas, euh, je dis 2 au hasard, je ne sais rien. Et si on trouve x égale 2, ça veut dire que si on remplace x par 2, on doit avoir cette égalité qui est vraie. C'est-à-dire qu'on doit avoir le membre de gauche qui est égal au membre de droite. Voilà, c'est ça, résoudre une équation. Donc, comment fait-on pour résoudre une équation Eh bien, c'est vraiment pas difficile du tout. Il faut pour cela additionner, soustraire, multiplier ou diviser par un nombre dans le membre de gauche. De cette façon, on doit faire exactement la même chose dans le membre de droite. Et ainsi de suite, on va avancer dans notre équation, sachant que le but pour résoudre cette équation, c'est d'avoir à la fin x égale quelque chose. On va la faire ensemble. 7x moins 6 égale 4 moins 3x. La première étape va être de regrouper les x d'un côté. Ici, à la fin, je dois avoir x égale un nombre. Ici, c'est un nombre que je vais avoir. Donc, si j'ai un x à gauche et un x à droite, il y a un problème. Il faut forcément que mon x soit, soit à gauche, soit à droite, mais pas aux deux en même temps. Donc, la première chose que l'on va faire, c'est ce moins 3x. On va essayer de s'en débarrasser de telle façon à ce que dans le membre de droite, on n'ait qu'un nombre, et que dans le nombre de, gauche, on ait notre inconnu, notre x, mais on a aussi pour l'instant quelque chose. Mais voilà, donc le premier objectif, c'est de se débarrasser pour le membre de droite de notre inconnu. Je veux me débarrasser de moins 3x. Comment dois-je faire Eh bien, je dois, je, vous savez qu'on peut additionner ou soustraire le nombre que l'on veut. La seule condition, c'est de le faire aux deux membres de notre égalité. Si je fais plus 2 ici, je dois faire également plus 2 dans le membre de gauche. Je veux me débarrasser de moins 3x. Comment je me débarrasse de moins 3x Eh bien tout simplement en additionnant 3x. Si je fais moins 3x plus 3x, ça fait 0. Et de cette, de cette façon-là, dans le membre de droite, je ne vais avoir plus que 4. Attention, si vous faites plus 3x dans le membre de droite, vous devez absolument faire plus 3x dans le membre de gauche. Alors du coup, dans le membre de gauche, on va avoir donc 7x moins 6. Je fais donc mon plus 3x égale 4 moins 3x. Je recopie le membre de droite et je vais faire également mon plus 3x. Je, rappelle que la, condition vraiment très importante, c'est que si vous faites plus 3x dans le membre de droite, vous devez le faire dans le membre de gauche et vice versa. Très bien, donc on a ajouté plus 3x aux deux membres de notre égalité. Maintenant, on va simplifier un petit peu. 7x moins 6 plus 3x. Alors, on a le 7x plus 3x. 7x plus 3x, ça va nous faire 10x. 10x, le moins 6, on va le garder, puisqu'on ne veut pas en faire grand-chose. 10x moins 6 égale 4 moins 3x plus 3x. Alors ici, c'est la raison pour laquelle on a choisi plus, 3, x C'est évidemment, on ne va pas choisir des nombres au hasard, il faut prendre des nombres de façon astucieuse. C'est que le plus 3x, le moins 3x plus 3x, c'est égal à 0. C'est-à-dire que donc, ces deux termes-là, on peut les barrer. Et dans le membre de droite, on ne se retrouve qu'avec un 4. Et ça, c'est déjà bien sympathique pour nous, puisque notre inconnu elle est uniquement dans le membre de gauche. Très bien, on avance. Ensuite, le moins 6, on va essayer de s'en débarrasser de façon à avoir ici 10x égale quelque chose. Comment je fais pour me débarrasser de moins 6 Eh bien, je fais plus 6. C'est-à-dire que je vais faire 10x moins 6 plus 6. Attention, si vous ajoutez 6 au membre de gauche, pensez à obligatoirement ajouter 6 au membre de droite. C'est égal à 4 plus 6. 10x moins 6 plus 6. Moins 6 plus 6, et eh ben, c'est très bien, c'est égal à 0. Donc le membre de gauche, on a bien 10x égale 4 plus 6, 10. On a presque terminé. On veut avoir x égale quelque chose, et là on a 10x égale quelque chose. Comment je fais pour me débarrasser de ce 10 Le 10 c'est 10 fois x, hein, évidemment. 10 fois x, 10x, Comment je fais pour me débarrasser du 10 Eh ben, je vais diviser par 10 le membre de gauche et par conséquent, je vais également diviser par 10 le membre de droite. C'est-à-dire que je vais faire 10x divisé par 10 égale 10 divisé par 10. N'oubliez pas, si vous faites une opération à gauche, faites-la également à droite. 10x divisé par 10, eh ben on va pouvoir simplifier ce quotient, ça nous est égal à x x égale 10 sur 10, 10 sur 10 qui est égal à 1. On se retrouve donc avec x égale 1. 1 est donc la solution de notre équation. Et comment peut-on faire pour vérifier qu'on ne se soit pas trompé Eh bien, on va remplacer dans notre équation x par 1. 7 fois 1 moins 6 égale 4 moins 3 fois 1. Je vous laisse vérifier. 7 fois 1, ça fait 7. 7 moins 6, ça fait 1. Donc, le membre de gauche fait 1. Le membre de droite, 3 fois 1, 3, 4 moins 3, 1. On a donc bien trouvé la solution de notre équation.